Салом алейкум, пашкот хамзамо шуде. Бародар азиз, имрӯз наори мо магазин акай хушед, бозори Халфозобод нархои тахтара мебурем имрӯз насиб боша. Тамошо кунед, мо шарифи Рамазон да, ту нархо чиқиш дистай. Магазин акай хушед, пушти гулдаста, инҷа таксои Гулистон аст. Нархои тахтара мебурем ку тахта шифр чиқиш дистай. Салому алейкум. Так, уже созака. Тенже. Саламат. Тенже. Пробас, смона зака, тенже. Ондай курака. Амада. Ку мой шариф давазонда нахнаво чиқиш деста, арзон қимат. Ой. Э, Аксия рамазони кадем. Хама солай, ки нам рамазони кадем. Да. Да хват нахо. Хела зон кадагем. Шинам 200 дар хош. Хама инами размерар гуфтиу мардак суперзаказ барои гуфтанд ки размерашон туғри нестай панҷи пра понздаи пра овардам ки ҳами клиентҳо мақсад чанд тавош дар комментарио ан дидам дар чизо ан дидам ки гуфтанд ки размерашон туғрия итария итария ман гуфтам ки размери пра панҷи пра понздаи пра метра биёра метра мара پنج با پونزه یا همین رونه پنج پرپ پونزه اکه اینا برای نیکلیسوی کلخوزا با تیوی کلخوزا با تیوی با اینا متر نه متری کجیلای نه شکستگی یگان چینه سه متری پچ که های با مقصد نگن که مترش کجیلای که اگه مترش تری که اگه اینا خداشون بیاره بینا صد فویزه با ای خیچون متر بیارن چیزی بیارن چین کنن ببینم با ببینم نه که پنج دو آی پنج سه آی داشت این آیه تاشا نه چند تاشا چکی این آیه چیل نه آی این آیه نگو که که پنج یاگ آی این آیه راز می روشم این آیه را اونا پونزا آیه که خیلی چی نسته را اونا پونزا آیه نه نه خناوش یک سد هشتاد پنج سوم بود یک سد هفتاد سومش کرده Во арзониш мекунам барои клиент. Тој ами конкрет мидам. Хуб 170 сомон 6 метр, 5 ба 15, тоза 50. Тоза чиста союзи. Ами гуфтим варда ки бисёри баъд гуфтанд ки ами размеро нестанд, хеле ай у хеле. Хуб бо ин нархошон чи хешеса нака? Нархо ҳамаш арзон кадаги мака. Хуб иш 50 кабат, иш сараковка? 4.5 ба 4. 4.5 ба 14 чорними ровна чордаи ровна бе ягон шуримурия кайҷа тоза ҳаққони тоза чизи аз гаран чиқати ҷавоб мегум нархиш 160 сомон буд 150 сомон шкадам нархҳои имрӯза инам имрӯза инам имрӯза нарх яке насиб боша видео пага мебирояд худо хоҳад тамом ана имрӯз 13 апрел ай 2023 сол агар наш боша чордаҳанда шуро мебароед то охири рамазона ҳамин арка то охири рамазона ҳамин арка ҳамои парамезгани миёшака палавои аён палавои завод ина нигоҳ ки степлерошон дар танаҳошона дидӣ ё дар дуруни салафан меоянака инами ҳама машина степлерошон дар танашай якум сорти заводай половой якум сорти заводай нархошон чи хелака нархошон як донаш ҳаштоду панҷ сомон будози ҳаштод сумаш кадам ҳаштод сомон шаш метра заводушака мира мақсад бисту ду ба чорда бисту ду ба чорда бистина ровно бисту ду ду чорда ровно 14 ка ина ага не парашан ишон тебо мага ки ва чилик си сузи када гя ина ши келак бе агон шури му бе ага ана жура жони ма боши ина иш 4 ба 14 4 ба 14 4 ба 14 ёшанда 4 ба 14 ровно яка як донаш 135 40 мефрухтем 128 сомон 128 сомон тахтаи садфрӯза, тахтаи завод, ҳамаш қой дорем. Ё ҳамаш 6 метра, на? 6 метра, ҳо 4 метра ша мегуфт. Хуб. Ёшан чанд ба чанд? Холавои ин рози чинш мекунем акан. Давним ровна. Давним 15 3. من 15 هشتون میکنم دونیم با 15 دونیم با 15 100 سومون بود 95 سومون 95 سومون برای که یا قاسه دو دونشته دونیم را اونا فهمم сад сомон буд наваду панҷ сомон ана бо дура минаҷа даҳаки даҳак не ниҳак ниҳак япониш ниҳак ниҳак шега ина нигоҳ кака ровно ну нба ровно ну ба бисту ду ая бисту ди заводи ами унову чордаки завода ҳамира и даҳак шай о ниҳак шай як донаш панҷоҳу ду сомонай панҷоҳ суми заводаш инаи ниҳаки мақсад бигӯем ки диюмсор чай 47 сом 47 сом о ям 6 метр 47 сом о хуб ана ҷа бо дорем инаҳа 7ним ба 13 якайна 7ним сантиметр ба 13 сантиметр ина ди рона 13 ва 10 13 аст мегӯ ина иша дорем акаҷон як дона 110 сомона 108 сомон мешавад 115 фурӯхтеса намирад мефаҳму бо инаи ҷо ҳаста яка ин ҳа севним ба чорда ҳаста ина рона чорда яксаду понздаҳ сума яксаду дувоздаҳ сум се сум арзон мекунем арзон мекунем хоб ина боло мезгарем боло дам бидай боло мегзарем ина бо полавоиои ём дим шортан о ан ина рон чордаву се чордаш сум мекунем хоб ака и дим шортан ё ишон дим шортш 75 сомона кард. 6 метр, бараш 14, ғавсиш 2 3 2 5 2 и аралаш гирдо вайда, хеле я хеле нест. Стандарт нест. Стандарт нест, мисол наиш 2 бошаш 2 3 2 5 2 5 хеле 75 сомон барои чорнавой ҳам мешава, барои полавой ҳам мешава. Ёшам 6 метр ҳам. 6 метр. Хуб, и пара лага ҳам ё? Жура ҷон мавоши лагаи наҳак ба севнин. Роуна, на? Рауна, ну хака. Рауна 7-ним. Диди? Нас ба 7-ним, ага 6 метра. А 90 сум 85 сум хуртем. 78 сум он шкам. 78 сум. О. Гуфтим вала ки дар Амазон. Эй гарнис. Ва азо. Ин аз 17 кака. О, тахтай завод ай ку 17. Ин ди памша я. О, 16 7 урумадистай. 17 ш меган. Хайни ма 16 ш сум мекунам. 16100 сомон ай 95 сомон 95 сомон 95 сомон тахтай завода ҳамаш як хел мақсад пол паст булан намеояд а мисол як таш булан як пас як хел як хел меояд рождак шуя я лакс мекти ранг ламинат мешавад якам нест ин айҷа бо дорум макаҷони ма 11 ҳак ва 2 2 2 3 ҳамо тахта дим сорта дим сорта ё نیم سوتای یا دونه 67 سوم 65 سوم 58 سوم 58 سوم چند کار در کوت این دو هزار یک دونش 58 سوم 6 متر اینا بو دوره اینا جدا 4 با 14 یا 4 با 14 جدا بود کو 4 خیلیش 14 ишчанс мекунад? Ишчанс 135, 130 сомон мешавад. Бар менеджер ба дорем 11 ҳак. Инай. 11 кам? О. Ё бисмиллаҳи раҳмон раҳим. 11 ба 7 ним. Аҳа. 7 ҳафта 7 ним ишсом мекунем. Инака равна 11. 11 ба 7 ним. 11 ба 7 ним. 100 сомон ба нархш 90 кумуш кем. 90 сомон. О. ин авардан азиз нархҳоро тамошо кунем бои шариф рамазон дар нархҳо чӣ хеш дистан нархҳои имрӯза ой парада река аст река па шифр аст рекаи паталошни аст шифр шифр шифри сомон шифр инҷа қай баланде намебинем ай пара пастш аста нависондагиш ҳамаша нишон мед рекара газ дода менамем ки шифра бин хуб ин ака ё шифри рекаи па шифра шифри азбистака ки мардаки یخان چینج کنیم در نیل نونه پنج پنج بچه رونه پنج این روزی خیلیش چی میکنیم سه و هشت پنج و چور میگن یک دونش پنج و هفت سومونه پنج و پنج سومونه پنج و سی سومونه چل هفت سومونی بلاز اینه یک دونش چل هفت سومون چشم میدرم پنج و چور این اینجا بود دورم برای شیفر اینه نگو شش شش نیم ҳафта ки ҳамин чордара ду блока ге чорда ба се ва ҳафта як дона шаст фунт аз панҷо панс ина бо чор ба чор садорам чор ба чор як донаш чил панс фунт буд си ва ҳашт сомон чор ба чор хобо айда майда тар шамас ё ки ам ҳастай паталош ниавида майда шанасте ина бо барои таи тинкаи шифори тинкагӣ барои Э, чорни паталок барои девипеда ҳамашда мешава инами шашак меган ира панҷиним еврои ина инака ровна панҷинима ами ёздара дубула каргай да ёздара дубула каргай як донаш сию панс ма сию дусу сию дусу ина бо рекая гуфти ку майдак паталош як донаш бисту панс омуна ичанба чандяка дуба э, دوونیم با سه ها دوونیم با سه ها؟ نمیستم تلاش خب ای پرد هم بو هست نیم؟ او این ایره کوی پنج با چوری ای کم تره کهنه تره ای چیلی دی سامون هم چیلی دی سامون خب انا با او پارا میدیم چی رو میزگنیم؟ شیفر شیفر های جا بروس های تاجه های بیست های خب اکی نرخوی شیفر چی کشیده که؟ نرخوی کجا هستی؟ شیفر اینه شیفروی سامون ساوز قطعه نرخوی سامون بیای ست فوزه شیفر گارانتی داره

چهار نوزده نوزده بچنده؟ با چهار چهار دای چهارش سال میکنی یه سده هشتود پانس می یه سده هفتود پانس خوب جان بروس ها؟ نه با چهار ده های یه دونش سی سده هشتود سومه با اردانش میکنی اردان میشه با؟ خب این پاره مزگه این پاره تخته زبود های چکنه؟ همش تخته زبود های اینه او پنج پاره نشون رو دادم کو اینه این بیستش ایش بیست تکشه؟ اینه اینه گاه بیست با پنجه یا؟ بیست با پنجی Рауна. Рауна 25. Я фоловер 14 завод. Ё на омада на? О, ин аҷа нишон додум ку 21, 22 бачи 82 сума 83 мешава. Эгамес. Ва ин 12 5 кура дорум, ҳам 4 ним ши 4 метра ша. Ҳама ин амуду сор чар сай да мақсад тахта. Нашид, ҳама ин бародар азиз, мо шарфи Амазон дад нафар дидем. Клиент ки омад як магазини мана, бра ҳама ҷора бина, баъд пеш ма бия қатима савдо. Шид. برای حاجی شریف هم میبینه کجای را میبینه اینرخی همه جاش ارزو میکنه پریامو یکم دست خیلی ایجا بگیه اوجا بفروش خیلی نیست کجای محقول شد برای بینه بعد بیایه سودا میکنه مردان عزیز این مگزین اکی خوشت دیدین بزر کلخوز آباد پشتی گلدسته هم در آمگه وقتا یکی مگزین همی اکی خوشت می شود نرخوش دیدین اگر نرخوش رو معقول شده باشه مرحمت در روی اکران رقم شما نگیم به مالا زنگ زده مراجعت کنه می شود мардон азиз агар видео мақул шуда боша як такта подписка лайка фаромӯш накунем шумо баъди ба канали калхозобод тв майлака хушед шумода барори кор саломат бошед